Interrogatoire numéro 1 de SCP. Bonjour SCP. Comment vous sentez-vous Bien, merci. Vous savez, on se fait à la cellule. C'est moins cosy que là où vous m'avez trouvé, mais ça passe. Bien, nous avons quelques questions concernant vos facultés. Pouvez-vous nous en dire plus Oh Vous parlez d'SCP Story Ce sera une web-série dont chaque épisode sera indépendant les uns des autres. Elle est en cours d'écriture actuellement, donc ne vous attendez pas à voir un épisode avant un moment. Bien, nous aimerions maintenant savoir jusqu'où vos facultés peuvent s'étendre. Nous sommes une équipe composée de professionnels et d'étudiants du milieu de l'audiovisuel, ainsi que d'amis. Le matériel utilisé est également majoritairement professionnel. Y en a-t-il d'autres comme vous Les objets SCP et personnages qui seront présents dans la web-série seront soit un peu connus, soit complètement inventés. Cela dépendra des choix d'écriture, bien évidemment. Intéressant. Et pendant combien de temps pouvez-vous maintenir votre pouvoir Les épisodes de la web-série seront beaucoup plus longs que l'épisode pilote, et seront faits avec plus de moyens techniques et humains. Très bien, votre coopération nous aide beaucoup. Parlons maintenant de l'endroit où vous avez été récupéré. Pouvez-vous nous en dire plus La chaîne Fréquence 22 ne comptera pas que la web-série SCP Story. D'autres vidéos, courts-métrages, sketchs seront produits ici, mais pas forcément en rapport avec la fondation SCP. Vous pouvez d'ailleurs nous soutenir si vous le souhaitez via notre page Tipeee, disponible dans la description. Merci beaucoup, nous allons mettre fin à cet interrogatoire. Avez-vous quelque chose à rajouter Merci, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche